मोजिला फायरफॉक्स की सर्च और ऑटो कंप्लीट खसूसियात पर मबनी स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका खैर मकदम है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे सर्च का इस्तेमाल करें सर्च इंजन को कंट्रोल करें फाइंड बार का इस्तेमाल करें एड्रेस बार में ऑटो कंप्लीट का इस्तेमाल करें इस ट्यूटोरियल में हम उबंटू 10.04 पर फायरफॉक्स वर्जन 7.0 इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट पर सबसे ज्यादा आमतौर जो काम लोग करते हैं वो है मालूम तलाश करना हम किसी मखसूस वेबसाइट के लिए या कोई दीगर मालूम के लिए सर्च कर सकते हैं फायरफॉक्स के पास कई ऐसे तरीकेकार होते हैं जो इसे इंटरनेट पर मालूम हासिल करने के लिए आसान बनाते हैं चलिए कुछ तरीकों पर नजर डालते हैं एक तरीका यह है कि दूसरी वेबसाइट पर जाकर सर्च करें आखिरकार सर्च इंजन भी वेबसाइट ही होती है URL बार में www.google.com टाइप करें Google होम पेज आता है Google होम पेज के सर्च बॉक्स में ईमेल टाइप करें और सर्च पर क्लिक करें सर्च इंजन सारे नतज को जाहिर करता है हम देख सकते हैं कि सबसे पहला नतीजा जीमेल के लिए है जो गूगल का अपना ईमेल है लेकिन यही करने के लिए मोजिला फायरफॉक्स में एक आसान तरीका है नेविगेशन बार पर यूआरएल बार के साथ बाजू में एक सर्च बार फील्ड है मुतबादिल तौर पर आप सर्च बार फील्ड पर बराह रास्त जाने के लिए कंट्रोल प्लस के प्रेस कर सकते हैं सर्च बार पर क्लिक करें और ईमेल टाइप करें मैग्नीफाइंग लेंस के आइकन पर क्लिक करें जो इसके साथ बाजू में है हम सर्च के नतज कंटेंट्स एरिया में देखेंगे हम देख सकते हैं कि सबसे पहला नतीजा जीमेल है जो गूगल का ईमेल है सर्च बार के बाईं तरफ सर्च इंजन का निशान है जिसको नतज को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फायरफॉक्स के लिए डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल है लेकिन हमें इसी का पाबंद होने की जरूरत नहीं है हम अपनी पसंद का सर्च इंजन मुंतखब कर सकते हैं सर्च बार के अंदर ही गूगल के सर्च इंजन निशान पर क्लिक करें हम देख सकते हैं कि याहू और बिंग समेत मकबूल सर्च इंजनों की अलामत के साथ एक ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाई पड़ता है ड्रॉप डाउन बॉक्स में से याहू मुंतखब करें हम देख सकते हैं कि सर्च बार के बाएं तरफ का निशान याहू के निशान में तब्दील हो गया है अब चलिए सर्च बार में फिर ईमेल टाइप करते हैं और मैग्नीफाइंग लेंस के आइकन पर क्लिक करें इस बार हम देख सकते हैं कि कंटेंट्स एरिया में नतज याहू सर्च इंजन की तरफ से हैं तवज्जा दीजिए कि नतज पिछली बार से थोड़े मुख्तलिफ हैं सबसे पहला नतीजा अब जीमेल नहीं है इस जगह सबसे ऊपर का पहला नतीजा याहू मेल है दोबारा सर्च बार के अंदर सर्च इंजन आइकन पर क्लिक करें ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैनेज सर्च इंजन मुंतखब करें ये मैनेज सर्च इंजन लिस्ट नामी एक डायलॉग बॉक्स खोलता है फहरिस्त के आखिरी मौजू पर क्लिक करें दाएं जानिब के बटन अब फाल हो गए हैं रिमूव बटन पर क्लिक करें हम देख सकते हैं कि जो मौजू हमने मुंतखब किया वो अब फहरिस्त में नहीं है डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करें सर्च बार के अंदर सर्च इंजन पर दोबारा क्लिक करें मैनेज सर्च इंजन पर क्लिक करें manage search engine list dialog box खुलता है डायलॉग बॉक्स के सबसे नीचे एक लिंक है जो है गेट मोर सर्च इंजन इस पर क्लिक करें एक नया ब्राउजर टैब खुलता है ये बहुत सारे सर्च इंजन जाहिर करता है जिन्हें हम सर्च बार में इजाफा कर सकते हैं अब अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी सर्च इंजन का इजाफा करें चलिए टैब के कोने में क्रॉस पर क्लिक करके इस टैब को बंद करते हैं हम फाइंड बार की मदद से कंटेंट्स एरिया में कोई मखसूस मतन तलाश कर सकते हैं URL बार में लिखें www.gmail.com और एंटर दबाएं। जब Gmail होम पेज लोड होता है, एडिट पर क्लिक करें और फिर फाइंड पर। ब्राउज़र विंडो में नीचे एक फाइंड बार दिखाई देता है। फाइंड बार के टेक्स्ट बॉक्स में Gmail टाइप करें। जैसे ही हम टाइप करते हैं, हम देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट की पहली मिसाल कंटेंट्स एरिया में नुमाया होती है। नेक्स्ट पर क्लिक करना लफ्ज की अगली मिसाल पर तवज्जा मरकूज करेगा प्रीवियस पर क्लिक करने से लफ्ज की गुजश्ता मिसाल पर तवज्जा मरकूज करेगा हाईलाइट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें हम देख सकते हैं कि सर्च किए गए टेक्स्ट की सारी मिसालें कंटेंट्स एरिया में नुमाया हुई हैं फायरफॉक्स अपने ऑटो कंप्लीट खसूसियत के जरिए यूआरएल बार में वेब एड्रेसेस को लिखना आसान बना देता है हमें एड्रेस बार में मुकम्मल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है इसको आजमाएं एड्रेस बार में लिखें GMA हम देखते हैं कि जिस लफ्ज को हम लिख रहे हैं फायरफॉक्स इसे खुदकार तरीके से मुकम्मल करने की कोशिश करता है ये GMA से शुरू होने वाली वेबसाइट्स की एक ड्रॉप डाउन फहरिस्त खोलता है ड्रॉप डाउन मेन्यू से Gmail के लिंक को मुंतखब करें कंटेंट्स एरिया में Gmail का पेज लोड होता है अगर हमें ये खासियत पसंद नहीं आती हम इसको बंद कर सकते हैं एडिट पर क्लिक करें और फिर प्रेफरेंसेस पर विंडोज सार्फिन टूल्स पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ऑप्शंस पर मेन मेन्यू टैब्स की फहरिस्त में प्राइवेसी टैब मुंतखब करें डायलॉग बॉक्स के बिल्कुल नीचे when using location bar suggest नामी एक ऑप्शन है इसको तफसील से देखने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू के एरो पर क्लिक करें फहरिस्त में से नथिंग मुंतखब करें डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक करें चलिए वापस एड्रेस बार पर चलते हैं और टाइप करें GMA ध्यान दीजिए कोई भी तजवीज नहीं पेश की गई इसी के साथ हम इस सबक के इख्तिताम पर आ पहुंचे हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि किस तरह सर्च करें सर्च इंजन को कंट्रोल करें फाइंड बार का इस्तेमाल करें ऑटो कंप्लीट और एड्रेस बार का इस्तेमाल करें अब आपके लिए एक मश्क है सर्च बार में सर्च इंजन को याहू में बदलें स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए सर्च करें पहले नतीजे पर क्लिक करें इस बात को मालूम करें कि सफ़े पर कितनी बार वीडियो नजर आ रहा है अब वेब पेज पर सारे वीडियो लफ्जों को नुमाया करने के लिए हाईलाइट ऑल पर क्लिक करें दर्ज लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials के जरिए वर्कशॉप्स का इनका भी करती है और ऑनलाइन इम्तहान में पास होने वालों को सनद दी जाती है मजीद मालूम के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot O R G पर रबा कायम करें spoken tutorial talk to a teacher project का एक हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद की वजारत बरए इंसानी वसाइल तरक्की के कौमी तालीमी मिशन बजरिए आईसीटी के जरिए हिमायत हासिल है इस मिशन पर मजीद मालूम दिए गए लिंक पर दस्तियाब हैं spoken hyphen tutorial dot O R G slash N M E I C T hyphen intro इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा सनोबर निशात और सदाबंदी वजाहत अहमद ने की है इस सबक में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया